देखते हैं अगर तो इसके बैकलाइट का फॉल्ट है तो फिर वो भी देखना पड़ेगा ज़्यादातर चांस जो है वो एल ई में बैकलाइट का फॉल्ट आता है ठीक है तो बहरहाल चलो इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं हर इसमें क्या फॉल्ट है फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ए, ये ऊपर कवर से ओपन किया तो ये इसकी ये जो लाइट है ये डैमेज हो चुकी है ठीक है ये आप देख सकते हैं जल गई है ठीक है ये वाली इसकी एलईडी जो है वो डैमेज हो गई है तो हम इसके अगर तो चाहें तो ये एक ही भी एक भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से इसको रिप्लेस करके इसके ऊपर दोबारा लगा सकते हैं तो बेस्ट ये होगा कि हम ये पूरी की पूरी इसकी लेंथ एक दो तीन चार पाँच और छः सॉरी पाँच है इसके ऊपर दो यहाँ पे इसका कनेक्शन हुआ और ठीक है ये डबल है ना डबल लेंथ है लंबाई ज़्यादा इसकी तो हम यहाँ पे इसकी ये लेंथ पूरी चेंज कर देंगे ठीक है बजाय एक करनी चाहें तो एक भी कर सकते हैं वैसे मैं इसकी पूरी लेंथ चेंज करूँगा ठीक है फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने ऐड की है असल में ये जो एक आ, एक लंथ है यहाँ से ये दो लंथें और सारी सारी दो लंथ हैं यहाँ से देख सकते हैं तो ये वाली लंथ की दो यहाँ से एल ई जो ख़राब थी और इस ये लंथ थी यहाँ पर भी दो ख़राब थी इसलिए मैंने रिमूव की हैं तो मैंने ऐसा किया कि यहाँ वाली लंथ जो इस तरफ थी ये इसको मैंने रिमूव कर दी यहाँ पे लगा दिया इसके साथ टच किया और ये पूरी लंथ एक नई लेके आया हूँ यहाँ पे दो लंथ मिले ठीक है सिक्स छः छः की ठीक है छः यहाँ पे और छः यहाँ पे थी ये ने मैं काट के यानी कि दस पूरी कर दी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो इस तरह से मैंने इसको ऐड किया ठीक है ये मैंने एक लंथ काट दी है यहाँ से ये इसमें सात ठीक है एक दो तीन चार और तीन ये सात सात इसमें थी सात इसमें यहाँ से मैं एक, एक निकाली है यहाँ से चार निकाली है ठीक है तो अब हम इनको पावर देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दी अब हम इनको पावर दे के यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं अगर तो ये ऑन हो जाती हैं तो फिर इसको ऊपर इसका पैनल फिट करते हैं ये देख सकते हैं हमारी जो एलईडी ये भी थोड़ा सा ब्लिंक कर रही है ठीक है ये भी ब्लिंक करती है बहरल अभी फ़िलहाल ठीक है ये आप देख सकते हैं हमारी एलईडी e बिल्कुल ओके है ठीक है तो अब हम इसके ऊपर इसका पैनल फिट करेंगे पैनल फिट के फिट करके दोबारा इसका रिज़ल्ट भी चेक कर लेते हैं जी फ्रेंड्स मैंने पावर दे दिए सेट आवर देख सकते हैं ओके हो चुका है ठीक है तो बस इसमें फॉल्ट इसकी बैकलाइट का फॉल्ट था बस ठीक है और इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं था बस इसकी बैकलाइट का फॉल्ट था तो सेट इस वक्त हमारा ओके ठीक है